Падає тихесенько, перший сніг пухнастий, засніжив віконечко, залетів до хати, не скорих усипав, ділі ділі бом, зачепив. маленький, сыплется барбыстом, дили-дили дон, бом-бом-бом, дили-дили дон, звенят. Ми зустрінемо разом рік новий, тільки донь дзвоники звенять.